Itu baru tahu lelaki. Ni badan besar, kan? Hati kecil. Faham? Kau tak payah mempergunakan Islam. Kita kaki merempat ke bro? Bro, kita bukan kaki merempat lah. Faham? Lu punya bapak dengan lu punya mak belum cium mulut, gua punya atuk sudah pergi perang lah. Faham? Cek latar belakang orang lu, cek keturunan orang lu, faham? Kau jangan nak sembang sembang kari kau je kat sini. Oh. Long tiger. Long long tiger ke long tiger? <clears throat> Memang kita ada buat tanggapan eh, pada 28 April, dua hari lepas. Eh. Yang buat tanggapan ni adalah uh, daripada IPD MUA tuan-tuan. Eh. Individu yang dikatakan yang digelar sebagai Long Tiger ni nama betulnya Abdul Hamid bin Abdul Hamid. Eh. Usia 31 tahun, Beliau ini bukan warga negara Malaysia. Eh. Beliau bertaraf pemastatin sementara, bukan pun pemastatin tetap. Eh. Uh, uh, Asalnya memang daripada Myanmar lah. Eh. Dia mengaku dilahirkan di uh, di Mentakap, Pahang, yang besar di sini. So dia ditangkap tuan-tuan